Сегодня 22 сентября 2017 года. Время 2 часа дня, температура воздуха около 4 градусов тепла. С вами Елена Валикжанина и проект «Я красавчик».